ini dia Nespo Denggona. Hai happy guys, udah pernah nyobain minuman baru Nespo Denggona? Kolaborasi yang gokil antara es podeng Betawi jadul dengan Nescafe kopi kekinian. Rasanya enak banget. Bikin bad mood jadi good mood. Yuk kita kepoin. Siap jadi the next Dalgona Trend Nescafe Indonesia. Good to Talk. Selamat mencoba. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.